já mora já a menina. Ah, ele casou? aí, aí sabe quando tudo faz sentido? Ó, no meu caso, no pauzinho. Ela quer morder isso aí. Ela gosta, ela gosta de morder. Ela é unhuda. Eu quero ela pra mim. Pede pro seu pai. Meu pai porque ela liga lá, a gente conversa. Ela trabalha na aula. Nossa, eu errei. Porque... Oi, Lelê. Porque ele, eles começaram juntos, eles começaram a ver, né? Ah, antes do Gustavo, né? Antes do Gustavo, tava aí. Acho que o cara põe tipo uma pimentinha, alguma coisa. Fica. Né? Tipo, né? a gente instala tá numa casa e bota as pontas de luz tudo no nome do Edson. E aí a gente racha. É pra mim! É escrito industrial. Porque você, além de você produzir a sua própria energia, você só vai na a Eu quero ver seu dente, senhora. Olha lá, aqui tia dentista. Lara, eu quero ver seu dente. Come <laughs> on.